E con questa immagine della mascherina sul nostro teoforo, simbolo della difesa della città di Reggio Calabria che il sindaco compianto Italo Falcomatà fece rivolgere all'interno della città per sottolineare come i veri nemici di Reggio Calabria non vengono dal mare ma sono all'interno delle nostre mura, iniziamo la nostra diretta del 30 maggio 2020. Oggi parleremo insieme ai cittadini alle partite IVA della situazione post lockdown, delle problematiche intrinseche che, creato, che stanno creando situazioni sempre più disperate sotto l'aspetto finanziario ed economico e lo faremo con i nostri concittadini che sono intervenuti per partecipare a questa manifestazione. Signora Assuma, questo lockdown, questa situazione qua di, di riapertura all'indomani del, del lockdown che si è venuto a creare a causa del Covid come, come, è vissuto da chi è titolare di un esercizio e in questo momento sicuramente ci sono delle, delle nuove direttive praticamente. Sì, sì, sì, purtroppo abbiamo aperto quasi quasi per necessità perché si poteva stare. abbiamo aperto perché per, più per necessità che per altro eh, ma purtroppo ci sono tante difficoltà perché le spese sono aumentate per tutte le restrizioni, a parte le spese che sono aumentate per eh, la gente, i clienti sono pochi, quindi non si riesce ad andare avanti in questa maniera. Siamo completamente abbandonati dallo Stato che non ci aiuta e purtroppo eh, grava tutto sulle nostre spalle. E com'è cambiato praticamente la gestione del bar prima diciamo, che ci fosse questa situazione di lockdown e dopo, cioè praticamente quali sono state le, mm, diciamo, le spese che avete dovuto sostenere per adeguarvi a quelle che sono le nuove direttive, se c'è stato qualche forma di finanziamento da parte della regione, del comune, dello Stato in generale. Diciamo che purtroppo eh, grava tutto su di noi e abbiamo dovuto mettere in sicurezza tutto il locale. Abbiamo fatto tanto e non sappiamo neanche se abbiamo fatto bene, perché tanto non si capisce neanche quali sono le cose giuste e le cose sbagliate, forse non lo sanno neanche loro. Penso che stiamo, stiamo operando bene, ma il problema grosso è che la gente ha anche paura magari a prendere un buon caffè, perché noi dovremmo essere i vigili della situazione, dobbiamo stare attenti anche se la gente sta troppo vicina e non è facile andare avanti in questa maniera, non è facile, lo capisco. È tutta una responsabilità che grava quindi sull'esercente, perché Perfetto. anche i controlli, Perfetto. i dispositivi sì, anti-Covid, la questione dell'igienizzazione per esempio, voi ogni giorno mi dicono che dovete fare più degli interventi più, di più, di una volta al giorno sì, e questa sanificazione ha dei costi immagino. Ha dei costi che grava su, su di noi. Quindi Solo vanno a fare tutto bilancio, quindi riapertura poca clientela, pochi Abbiamo incassi. Abbiamo aperto senza soldi e stiamo continuando a spendere, quindi figuratevi come siamo combinati. Incassi 25-30% rispetto alla volta. Quindi il 35%, spese aumentate, adesso a settembre che cosa succede? Ci saranno le tasse da pagare, l'IVA? E... Io penso di non le pagare a nessuno, perché è impossibile che si pagano le tasse. Certo, Anzi, non avendo entrato. Se va avanti in questa maniera ci sarà, penso, una rivoluzione, perché è impossibile proprio già vediamo che la gente inizia a seccarsi, quindi spero che le cose si mettano per il meglio. Diciamo che molto dipende da noi cittadini, dobbiamo cercare di trovare una soluzione, dobbiamo cominciare a dialogare. Ecco, lo scopo anche della diretta, lo scopo anche dell'intervista è il dialogo. Se non si conoscono bene i problemi e non si riesce a capire quali possono essere le soluzioni, sicuramente non si potrà avere nessun percorso attuabile, neanche con una, neanche con una rivoluzione, perché qua certo. bisogna fare delle, delle scelte intelligenti e ponderate. Quindi noi ne vogliamo parlare ne vogliamo parlare anche con i sindacati perché i sindacati devono cominciare a fare il proprio dovere perché adesso il lockdown è finito, di virus se ne parla sempre di meno con buona pace per chi vorrebbe mantenere questo stato di tensione e di paura, però adesso c'è un problema molto più pericoloso che è quello là del problema economico-finanziario. La sopravvivenza. La sopravvivenza. Le partite IVA, voi partite IVA eh, producete una grossa fetta del reddito dove poi viene ripartito per pagare anche gli stipendi agli statali, le pensioni e quant'altro. Quindi non uccidiamo la gallina perché oggi abbiamo vissuto soltanto con, perfettamente, abbiamo vissuto solo con le uova. Se ammazziamo la gallina non ci sarà più nulla. Va bene, signor Assumi, io la ringrazio, la invito a continuare a rimanere con noi e, e andiamo avanti e speriamo grazie bene. A voi, grazie a voi. Daniela Spinola, una delle portavoci del, del comitato spontaneo no, alla raccolta differenziata porta a porta. Buongiorno Daniela, grazie per essere qui anche tu. D'altronde la tua presenza non poteva, non potevi mancare perché è simbolo di questa, di questa reazione civica che si sta avendo a Reggio Calabria. Oggi non tanto per i rifiuti, anche se ci sta, perché siamo, siamo presi sempre di più da questa morsa di natura ambientale. E quali novità? Per la spazzatura? In generale. O per la generale. manifestazione di oggi, l'argomento della manifestazione Beh, L'argomento della manifestazione di oggi è sempre connesso anche alla questione dei rifiuti, perché anche queste sono attività sociali e lacuna, la, lacunose sotto la l'aspetto... La spazzatura purtroppo novità non ce ne sono, perché così come eravamo siamo rimasti se non peggiorati. Quindi io spero sempre che... che la gente se ne renda conto e che sicuramente i problemi delle discariche non sono di facile soluzione, indubbiamente, però eh, perpetuare nel lasciare i rifiuti davanti ai nostri portoni è una tragedia perché peggiora sempre la situazione, non sono due o tre mastelli che si fermano per un paio di giorni, ma sono ormai eh, più volte che si fermano per 15-20 giorni che non per due effettivamente abbiamo ridotto le nostre abitazioni ad, a micro discariche, fino a quando purtroppo la gente non se ne renderà conto che il sistema comunque in ogni caso in una città come Reggio Calabria non può funzionare, e rimarremo in questa situazione. E cioè, speriamo presto di riuscire a organizzare un'altra manifestazione in modo tale da uh, palesare il nostro dissenso a questo sistema. Non appena ne avremo l'opportunità cercheremo di sensibilizzare tutti su questo argomento. E riguardo invece la manifestazione di oggi, quali sono le tue impressioni nel merito? Le mie impressioni, purtroppo anche qui purtroppo delusa dalla scarsissima partecipazione della gente eh. non ci si rende conto che è solo ribellandosi a questo sistema che si può ottenere qualcosa eh, io sono qui, eh, l'ho detto altre volte, non ho una partita IVA, sono qui perché eh, come cittadina mi rendo conto che effettivamente chi fa girare l'economia sono proprio le partite IVA, quindi sono qui a sostenere loro, pur non essendo in prima persona interessata all'argomento, ma comunque lo sono di seconda battuta, perché se crolla il sistema economico delle partite IVA, crolla il sistema per tutti, non solo per chi è titolare di, di un'attività commerciale. Quindi... Esatto, e io so che tu per motivi di lavoro sei vicina all'ambito commerciale, cioè conosci l'universo. Sì, mi occupo di diverse occup... attività, eh. e, sì, sono ecco. un po' tutte vicino a tutti Ma... commercianti. Esattamente, ma dimmi una cosa, è vero o è un luogo comune quello secondo cui cadendo venendo a mancare eh, la questione delle partite IVA, quindi il, la spinta economica che attraverso la tassazione queste partite IVA possono infondere diciamo, nel sistema, poi ci sarebbero anche ripercussioni sugli stipendi per esempio agli statali, sugli stipendi perché... Si bloccherebbe tutta l'economia, anche se si blocca un settore, che in questo caso è quello delle partite IVA, potrebbe essere anche che si blocchi il settore invece dei, degli enti pubblici, dei dipendenti, bloccando un solo settore l'influenza poi sarebbe anche in, per forza di cose anche negli altri. Perfetto, allora speriamo che ci sia comunque una reazione, un'iniziativa, un qualcosa che possa contribuire a portare dei, una, una una, diciamo, uno sblocco della situazione complessiva. Si deve smuovere un po' l'aiuto da parte dello Stato che non è quello che hanno offerto fino ad ora sicuramente, quello non è risolutivo, ci vuole un aiuto un po' più sostanziale. Perfetto, grazie Daniela. A te Marco. E vorremmo anche salutare la dottoressa Ivana Labbate, che è proprio il cuore, il fulcro a livello di manifestazione, una, una, diciamo, un impegno sociale costante. Come ti sembra questa manifestazione oggi? Buongiorno Ivana intanto. gente non risponde a quello che si sente, a quello che dice, a quello che lamenta. Quindi mascherati dalla paura. Io personalmente per me sono una partita IVA e posso dire che la situazione è grave perché molte persone non hanno riaperto, chi, chi ha riaperto l'ha fatto così, col punto interrogativo, vediamo come va. Molte persone in casa integrazione che non arriva, infatti i, dipendenti, i miei dipendenti tutti senza casa integrazione, non hanno ancora ricevuto niente. E quindi è tutto un punto interrogativo, dobbiamo secondo me lottare per riprenderci i nostri diritti e tu sei, tu sei una partita IVA, giusto? Ma come partita IVA, a seguito diciamo, della riapertura, come hai, hai notato diciamo, delle flessioni sull'attività commerciale, ci sono meno accessi? Sì, sicuramente c'è tanta paura e c'è anche tanta impossibilità a spendere sicuramente, quindi il settore non è solo quello del, dei commercianti, cioè è tutto un giro, le persone non hanno più soldi, non hanno ricevuto soldi e quindi non possono spendere, non possono fare il di più, al massimo fanno il necessario, Senti, quindi questa condizione. In termini di spese dovute alla sanificazione dei locali, all'adeguamento secondo le prescrizioni impartite dalle normative di settore, com'è la situazione? Cioè, ci sono stati assistenze, ci sono stati contributi anche a fondo perduto? No, assolutamente no, tutto di tassazione tasca nostra con eh, la speranza che vengano rimborsati per come si dice, ma eh, per come si dice dovevano arrivare questi soldi, eh, dovevano arrivare le casse integrazioni non sono arrivate, quindi è tutto un punto interrogativo anche questo. Intanto noi i soldi li abbiamo spesi eh, quindi, e sono pure tanti e mantenerla soprattutto questa cosa è difficile, molto difficile. Grazie Ivana. La situazione è chiaramente questa. Il problema è soprattutto di natura economica, dove non c'è una forma di assistenza e noi questo discorso lo vorremmo fare con Zaira Lenzi che è qua con noi. Buongiorno Zaira, tu ti occupi, fai parte di quell'associazione? Eh, stop 5G in ah, questo ah, momento, beh. anche comunque un punto macrobiotico. Benissimo. Senti, oggi diciamo la manifestazione verte sulla questione delle partite IVA, ma non in modo esclusivo, perché si parla un po' di tutto, è una manifestazione sociale. E la situazione del 5G, si parla tanto di 5G, ma in sostanza qual è il punto di vista eh, della tua associazione? Cioè, la pericolosità sì, ma dovuta a che cosa? Eh, intanto noi non sappiamo in realtà se è pericoloso o meno, anche se presupponiamo che lo possa essere, visto che già il 3 e il 4G sono risultati pericolosi in base agli studi che ha fatto la Belpoggi e l'Istituto Ramazzini insieme a tutto la, il suo gruppo e anche al tossicologi. il 2 e il 3G sono pericolosi, presupponiamo il 5G lo possa essere pure, anche se dicono che le frequenze del 5G possono essere un po' meno invasive aggressive, anche se a livello epidermico è dimostrato che facciano male. Ma il problema non è tanto le frequenze, il problema è l'applicazione che se ne vuole fare. Noi non sappiamo che effetti può avere l'applicazione del 5G con tutta la tecnologia che porta con sé e tutti gli effetti che può avere sugli esseri umani. Ma perché mi stai facendo fare una diretta? Perché vogliamo fare allora, attività sociale e dare informazioni alla gente che ci segue, alle persone che ci seguono. E poi volevo chiederti no, anche... Ma devo dire ah, cosa. Ah, su, scusami. Scusa, su questa cosa del 5G, non è, non, forse molti non sanno che è prevista un'irradiazione di antenne, ne metteranno una ogni 100 metri, poi passeranno dai tombini e ci sono già i satelliti in aria e ne aggiungeranno 200.000 mm, satelliti, insomma, che irradieranno dallo spazio. Quindi al di là degli studi che sono fatti, ci troveremo comunque comunque dentro un microonde e non sappiamo assolutamente se questo può avere effetti sicuramente si conoscono gli <laughs> effetti ecco, che ci sarà sicuramente ci sono gli effetti ma bisogna capire quali sono senti ti volevo fare un'altra domanda ma il fatto che il nostro sindaco il sindaco di Reggio Calabria abbia mm, diciamo, chiesto il parere dell'università della Calabria sulle, sugli effetti del 5G ti conforta in qualche modo ma direi di no, perché l'università di ingegneria è composta da ingegneri che tendenzialmente non studiano gli effetti sul corpo umano, ma eh, gli effetti tecnologici del 5G e per loro saranno sicuramente positivi, perché <laughs> voglio dire, mette in relazione le macchine, le cose, avremmo dentro il tostapane che parla con noi e anche il pannolino del bambino che ci avverte che magari è pieno oppure vuoto, insomma l'ingegnere sarà contento. E poi oggi si parla di trasporto transumanesimo, che, cosa che sinceramente a cui non vorrei arrivare, come non, si parla di robot che prendono il posto dell'uomo, di, di, macchine che, che, guidano da solo, non mi dispiace. Una visione, una visione alla Isaac Esimov quando scrisse I Robot è anche una visione da 1984 se vogliamo, una visione orwelliana. Sì, e poi c'è da aggiungere che mm, si devono tagliare gli alberi per far, eh, poter certo. Eh, far passare, per non interferire con le onde del 5G e comunque una cosa che viene spesso sottovalutata è la presenza di elettrosensibili in ogni città d'Italia e anche loro hanno il diritto di vivere. Gli elettrosensibili sono persone che non sono state riconosciute come malate eh, perché l'elettrosensibile flessibilità purtroppo non è riconosciuta per motivi politici dallo Stato, però in realtà il 3% della popolazione è stimato ad essere elettrosensibili e porta anche delle sintomatologie abbastanza gravi, come per esempio ehm, arrivano anche ad avere un abbassamento delle difese immunitarie, problemi anche a rischio tumori e quant'altro, ma i più evidenti possono essere confusione, sterilità, mal di testa, insonnia, cioè cose che rendono invalidanti la vita. Ecco, un elettrosensibile sta bene solo, non ci sono cure, sta bene solo se si allontana dalla fonte del, dell'elettromagnetica che lo, che lo, infastidisce. Se mettiamo il 5G, come è previsto, una, un'antenna ogni 100 metri dal cielo, dai tombini, eccetera, per gli elettrosensibili il 3% della popolazione minimo, non ci sarà più un posto dove vivere. Tra l'altro gli elettrosensibili sono un campanello d'allarme perché loro hanno la fortuna di avere fortuna sfortuna di avere un corpo che reagisce e quindi avverte, ma tutti gli altri che non sono elettrosensibili non significa che non risentano del, degli effetti delle, delle, onde elettromagnetiche, semplicemente il loro corpo non reagisce ma accumula e porta delle malattie che esploderanno in seguito e magari anche gravi perché l'elettrosensibile sente il mal di testa e si allontana, chi non lo sente <laughs> accumula e poi si ammala di tumore, leucemia o quant'altro. Io consiglierei al nostro sindaco di riflettere su queste, su queste patologie, su queste cose, anche perché toccherà a tutti indistintamente, non soltanto a noi popolo e a chi, lo, certo. a chi lo mette sarà immune. Sì, quando si, diciamo, quando si, si altera uno stato di equilibrio ambientale puoi farne le le conseguenze sono tutti gli esseri viventi. Ecco. Quindi anche il politico potrebbe correre questo rischio. Ehm, un'altra cosa, tu mi dicevi che ti occupi anche di macrobiotica, giusto? Ma come è possibile attraverso una dieta equilibrata, un'alimentazione corretta, quantomeno innalzare le difese immunitarie? Questo tanto per le questioni legate magari al coronavirus o alle patologie influenzali, quanto per i campi elettromagnetici. Ci sono studi nel merito, insomma com'è la situazione in generale? Guarda, io attualmente faccio parte dell'associazione Il Glicide che lavora qui a Reggio attivamente e eh, produco, cioè propone cibi macrobiotici, ristorante macrobiotico dove si può andare a mangiare e si sta bene anche facendo una sperimentazione personale, cioè se uno mangia lì 10 giorni di seguito si rende conto che eh, il suo stato di salute cambia immediatamente. Non è pubblicità occulta questa, stiamo dicendo la verità pure e semplice, ma ci sono studi quindi sulla questione. Sì, ora ti spiego, in pratica eh, intanto uno può farlo da solo, si fa le analisi prima, va a mangiare, fa le analisi dopo e già vede la glicemia che si regola regolarizza e, eh, e anche altri, altri valori. Io ho fatto dieci anni di questa dieta e l'ho visto sulla mia pelle che non ho più grandi che sto meglio di come stavo dieci anni fa quando ho cominciato, anche se ho dieci anni di più come vecchiaia, <laughs> diciamo. Ma al di là di questo... La era... Eh, imperiosa, cosa, <laughs> eh, Al di là di questo, l'associazione è un punto macrobiotico, prima di essere distrutta da, dalla diffamazione su pediatrica subita due due o tre anni fa, eh, diciamo che ha fatto degli studi sul eh, diabete coinvolgendo il campus biomedico di Roma e sono stati fatti degli studi scientifici, sono stati presi dei campioni che sono stati nutriti con l'alimentazione macrobiotica e persone che avevano il diabete e delle persone che invece si sono stati nutriti sempre a sorte, cioè loro non erano consapevoli del tipo di, eh, di dieta che stavano facendo, e, ehm, con un'alimentazione alimentazione, la, la, dieta mediterranea, quella tipica che danno i nutrizionisti e sono stati visti dei risultati notevolmente, notevolmente e statisticamente rilevanti eh, diversi, nel senso che la, la, cucina macrobiotica li ha condotti a vedere migliorare nettamente eh, i, i sintomi del diabete, i, i parametri bio, biochimici. Le <laughs> analisi. Le analisi, ecco, detto, <laughs> hanno visto che le analisi sono nettamente migliorate per, que, per coloro che seguivano questa dieta macrobiotica. I medici si sono spinti oltre, hanno continuato queste, queste sperimentazioni anche sul mantenimento della, della cura, insomma possono dire che eh, il diabete quantomeno si indietreggia nella sua... Si riduce, quindi mangiare macrobiotico è salutare, concorre non solo, non solo. per il diabete, tante altre patologie. Per tutte le patologie, quindi sì al mangiare eh, macrobiotico, in generale sì a un'alimentazione corretta, quindi con eh, Zaira lo possiamo dire tranquillamente, sicuramente al corto di campi magnetici che non siano naturali, voglio i campi elettromagnetici indotti e magari una bella vaccinazione per evitare l'influenza stagionale. Ma io a livello proprio personale dico, ma se il virus dell'influenza varia, perché il vaccino dovrebbe proteggermi dall'influenza? Cioè io devo avere spiegato a livello razionale... Ehm, le, le, le, le, devono darci delle spiegazioni per condurci a fare delle cose. Eh, sì, allora diciamo anche sì alla libera scelta, non alla vaccinazione obbligatoria. Sì alla libera scelta, non alla vaccinazione obbligatoria o comunque più che questo sia i vaccini puliti, perché quando nel bugiardino dei vaccini vedo che ci sono sostanze eh, alluminio, formaldeide, DNA di topo, eh, DNA di feto, umano e quant'altro, allora a quel punto uno non si sente protetto a fare un vaccino, ma il vaccino può avere una sua utilità e può essere fondamentale, però deve avere un senso sia per patologie che realmente debbano essere debellate dal vaccino, sia non deve portare a conseguenze peggiori della malattia malattia stessa. Quindi io sia i vaccini ma puliti, eh, trovate il modo di farli puliti, toglieteli alle grandi multinazionali e fateli voi dello Stato. Quindi, Facciamo un appello allo Stato e alle case farmaceutiche, smettetela di farla sporca. Grazie Zaira. Grazie salutiamo anche Franco Denuccio dell'associazione Riconquista, Riconquista Sociale. Allora Franco, buongiorno, come stai prima di tutto? Bene, grazie. E eh, situazione... così, eh. inquadriamo, vedi se tu eh. noti il teoforo ce l'ha la mascherina, siccome sì. il teoforo rappresenta Reggio Calabria siamo tutti mascherati adesso, facciamo un'inquadratura un po' più un po' più significativa, eccola qua, sì sì ma guarda me l'hanno fatto notare la, a, appena arrivato, questo è il simbolo della, della nostra città e e, e, vediamo può essere anche il simbolo della profilassi oppure il messaggio neanche tanto velato dello imbavagliatevi, state zitti e fatevi i fatti ecco, vostri. Bisogna capire con che animo diciamo, l'avventore abbia, diciamo, abbia installato questa mascherina. In ogni caso Franco, Raccontaci un po' questa situazione che abbiamo oggi, come, come la stai vivendo tu, lockdown, vaccinazione, insomma... Soprattutto per la vaccinazione, non credo che sia una cosa che possa reggere da, momento che il governo ha già deciso di eh, sottoporre il popolo a una, ciao, a, una, a una forma così di sottomissione totale, anche perché in questo modo vogliono eliminare eh, una buona parte di persone anziane che già sono, hanno già delle patologie. È evidente che non possiamo accettare una, una disposizione del genere faremo di tutto per evitare di mandare avanti questa, questi loro propositi. Perfettamente Franco, quindi già c'è un atteggiamento consapevole sulla tematica, tu ti certo. fai riferimento all'ordinanza della Santelli, quella esatto. di giorno 27, quindi due giorni fa. Questa ordinanza è stata copiata pari pari da quella di Zingaretti, te lo dico perché abbiamo avuto modo di, di leggerle, di confrontarle, tu lo sai, e con Franco siamo della stessa associazione perché Riconquista Sociale sta portando avanti diverse, diverse battaglie. Quindi Franco, quindi il vaccino deve essere una libera scelta, sicuramente libera, non sopra, Soprattutto una libera scelta, non deve essere imposto per legge, perché così facendo vuol, credo che abbiano messo in atto una, eh, un provvedimento per eh, ridurre quelle che sono, ridurre al minimo quelle che sono le, le forze della, eh, del popolo dice così, dice, sotto, lo, lo, mettiamo sotto pressione e avrà sempre, chiaramente, uh, avrà sempre paura di, di, reagire ad ogni forma così di, eh, di norme che, contro, la, contro la stessa cittadinanza. Perfetto, adesso ci stanno chiamando per andare a, a partecipare all'iniziativa. All e sì, se ci, se ci accomodiamo, scendiamo, scendiamo, scendiamo così andiamo. Eh? Assolutamente siamo in diretta, il bello della diretta è questo, è immortalato e abbiamo con noi Zaira, Zaira Lenzi nuovamente. Buongiorno. Perché mi avevi chiesto se si poteva fare qualcosa con la dieta per il coronavirus. E io ti ho parlato in generale della macrobiotica, però c'è da aggiungere Aggiungiamo. che in effetti il nostro cervello, diciamo il secondo, ma potremmo definirlo anche il primo cervello, l'intestino. E l'intestino, se diciamo è trattato bene, produce una flora batterica intestinale che alza l'alimental innalza terribilmente le difese immunitarie, quindi naturalmente se abbiamo una sana alimentazione e quella macrobiotica è una sana alimentazione, riequilibriamo la flora batterica intestinale e quindi automaticamente <laughs> si riequilibra <laughs> tutto. Ci proteggiamo. Ci proteggiamo. Benissimo, intanto ci avviciniamo, ci avviciniamo, scusate, ci avviciniamo così iniziamo. E... Eh, Andiamo, andiamo sotto. Così vediamo diciamo, la manifestazione che dovrebbe entrare nel clou Signori, io questo video lo dedico a tutte le persone che non sono potute venire a portare il proprio contributo perché magari impedite da qualunque motivazione valida o meno e lo vorrei anche dedicare principalmente a tutte quelle persone che non sono venute perché non l'hanno ritenuto questa manifestazione interessante, perché tanto non cambia niente, perché tanto la situazione è sempre la stessa. Guardate adesso a queste ultime persone vorrei dire prendete atto dei cittadini che ancora hanno voglia di lottare e voi ditemi se in questa percentuale questa è la situazione che noi abbiamo, saremo sì o no una trentina, a 40 non arriviamo. Consideratele queste cose, prendetene atto e fate le vostre valutazioni come ognuno dovrebbe fare e considerate anche se si può, se si può cambiare il mondo con neanche lo 0,000 periodico di partecipanti, quando invece stiamo andando a toccare tematiche e sono di importanza diffusa perché se parliamo di una questione economica, se parliamo di una crisi inevitabile, se parliamo di un lockdown che ci ha coinvolto tutti, se parliamo della vaccinazione obbligatoria, se parliamo di tutte queste cose, anche altre del 5G piuttosto che del problema dei rifiuti, siamo tutti coinvolti e nessuno può dire a me non interessa, perché in uno stato sociale, in uno stato sociale, quello l'unità. Tutti siamo destinatari di quelli che sono i provvedimenti di interesse diffuso. Se non raccolgo una spazzatura, queste sono le persone disposte a manifestare. Se eh, ci impongono il 5G, queste sono le persone che andremo a trovare. Ecco, facciamo un attimino un, questo, questo poi tragga le proprie conclusioni. Se non ci riprendiamo il nostro territorio, cosa vuol dire? Loro di noi. Loro hanno paura di noi, hanno paura di questo, hanno paura che ci organizziamo. Loro dobbiamo ricordare, non possiamo dimenticare. Mille candidati la volta scorsa, mille candidati, decine di liste. Non è accettabile. Questo è illegale, questa è una banda organizzata e noi accettiamo, noi ci vendiamo per un posto di lavoro precario, noi ci vendiamo per quattro soldi, per un tozzo di pane. Come possiamo pensare di vivere? Questa non è vita. Se non c'è libertà, non c'è vita. Se non c'è democrazia, non c'è libertà. Se non esiste la Costituzione, noi non esistiamo. Se non capiamo questo, siamo morti. Io vi invito ancora, non è troppo tardi. Dovete chiamare tutti, chi ha capito quello che sta succedendo deve fare uno sforzo incredibile. In momenti eccezionali servono azioni eccezionali. Non possiamo pensare che dal cellulare, che dal televisore, che dal computer possiamo risolvere la situazione che si è creata in decenni di distruzione. I miracoli siamo noi, i miracoli esistono, i miracoli esistono se noi operiamo. Il distanziamento sociale, è il più grave danno arrecato alla nostra comunità nazionale. La nostra comunità nazionale ha un'identità, ha una storia, ha una cultura di umanità, che sia cattolica, che sia cristiana, poco importa. Noi ci siamo sempre aiutati nel momento del bisogno. Oggi ci scansiamo, oggi ci allontaniamo dalle persone, abbiamo paura delle persone. Dove? Dove? In Calabria, dove? 86 morti. Ma stiamo scherzando? 86 morti fanno la differenza in Italia, qua in Calabria? Possiamo accettare questo, chiudere le attività in, in una pandemia che non esiste? Come possiamo accettare tutto questo? Distruggere le nostre menti, distruggere i nostri ricordi, il nostro stile di vita. Mai! La libertà è un valore supremo. I nostri nonni hanno lottato, si sono battuti, sono morti. Dovete ricordare le guerre, le rivolte. Facciamo 50 anni qua dalla rivolta di Reggio. Due anni di lotta. Per uno scatto d'orgoglio, perché ci volevano prendere, perché ci hanno preso il capoluogo. Era una fonte di opportunità. E i politici, sempre loro, i politici, alle nostre spalle, di notte, si incontrano, bacchettano con i nostri soldi Due minuti! Due, il record dei record! Il record dei record, mai visto! In due minuti si sono approvati il vitalizio. È la cosa più terribile e più schifosa della nostra vita. E noi accettiamo tutto questo, noi li abbiamo votati. Noi li abbiamo votati, la colpa è solo nostra, che ancora crediamo a questa banda di mafiosi. Sono una banda di mafiosi, chi ruba, chi ruba i soldi delle persone è un mafioso, è un ladro loro sono organizzati, quindi associazione a delinquere di stampo mafioso. Questa è la verità. La magistratura è corrotta, una parte della magistratura. Una parte, della magist- una parte dell'informazione è corrotta, sono pochi i casi che si- sono gli eroi che si salvano in Italia. Oggi abbiamo eroi e martiri. Abbiamo persone che sono state costrette al DSO, Abbiamo persone che sono state multate per nulla. Il più grande dispiegamento di forze contro il cittadino. È inaccettabile questo. E loro ancora continuano. Firmano dei documenti inaccettabili, vogliono l'obbligo vaccinale. È un business, sono soldi. Se non c'è libertà, non c'è democrazia. Se non c'è libertà, si andrà al caos totale. E loro a quello che gridano. Noi dobbiamo stare attenti, dobbiamo cacciarli tutti perché loro ci vogliono portare alla guerra civile, loro ci vogliono portare a essere l'uno contro l'altro. Ho sentito cose indicibili, perché l'ignoranza della Costituzione. Non si conosce la Costituzione, è la cosa più grave, perché è la nostra identità, nel bene e nel male. Basta divisioni, basta destra e sinistre. Servono le persone intelligenti, Possiamo pensare che in 200.000 persone non esistono persone intelligenti? E allora dobbiamo scappare da qua. Se pensiamo questo, che non potrà mai cambiare, è meglio che facciamo la strada al contrario di quella che fanno gli stranieri. Abbiamo un'invasione forzata di, che, di, di questi stranieri. Ce li stanno portando con la forza perché devono distruggere una popolazione. Se non ci rendiamo conto della gravità della saremo, saremo distrutti in men che non si dica, perché loro hanno accelerato, perché loro vanno inesorabili verso il loro progetto. È la cosa più grave nella storia, non è mai successo. Io vi chiedo di svegliarvi, di cominciare a parlare con i vostri vicini a tutti i costi. Uscite per le strade, è quello che vogliono. Loro non vogliono che usciamo per le strade, loro non vogliono che parliamo con i nostri amici, con i nostri vicini, noi dobbiamo superare tutto questo, dobbiamo essere coraggiosi, dobbiamo prendere i nostri vicini e ragionare. Se non c'è lo scambio di idee, non c'è la forma mentis, non possiamo formarci un'opinione. Come facciamo a giudicare? Come facciamo a capire se non abbiamo un'idea? Questa è una cosa gravissima, dobbiamo sfidarla a tutti i costi. Dobbiamo fare cadere prima di tutto questo governo. Chi può il due deve andare a Roma bisogna andare a Roma. e Roma il, è il posto dove la testa del potere sono... Non possiamo accettare che un Presidente del Consiglio si fa il governo con la destra, si fa il governo con la sinistra. Non è previsto, non è previsto, non è democratico. Quando, si, quando cade una maggioranza si torna al voto, e sceglie il popolo che cosa vuole. Sceglie i programmi, sceglie le persone. Bisogna tornare all'uninominale, al proporzionale. È questo che impone la democrazia, è questo che impone la Costituzione. Dobbiamo accordarci, non deve comandare il più forte. Quella è dittatura. Ci hanno messo in mano dei privati. Chi è Colau? Chi è Colau? Che, che lavora da, da Londra, lavora, non è in Italia. E decide per noi dall'estero. Siamo in mano a potenze straniere e ci vogliono oggi nel bene e nel male. Qui non è più destra e sinistra. Dobbiamo fare appello alle persone intelligenti, alle coscienze sveglie, di, le, di, tutti, di tutti, tutti, non importa chi, chi ha capito la situazione si deve unire a tutti i costi. È finita qua la bella vita. È finito tutto, è finito. Vogliamo parlare degli aiuti che ci hanno dato? Nella notte, nella notte, hanno montato le antenne del 5G. Sono soldi. Queste persone hanno preso soldi per farlo e non hanno chiesto il permesso a nessuno. È inaccettabile. Ci impongono il vaccino obbligatorio, è inaccettabile. Qualsiasi cosa abbia la parola obbligo è inaccettabile. Io devo essere libero, prima di ogni cosa. La libertà ha il primato su tutto, viene prima di qualsiasi cosa. Abbiamo ricevuto un danno da questo. Due mesi di chiusura forzata dove non c'era bisogno. Questo è un danno economico. Risarcito, i danni vanno risarciti a tutti i costi, subito. E invece sono passati mesi, e ancora non c'è segno di aiuto. Ancora non abbiamo visto niente, le casse integrazioni arriverà tutto in una volta, arriverà. Le, no, è matematico, la matematica non si può combattere. Il calo del fatturato è evidente, non si potrà far, coprire le spese, pagare gli operai e pensare di pagare anche le tasse. Loro ci vogliono indebitare, loro ci vogliono portare al punto di poter svendere il paese a quattro soldi, di rendere un po una popolazione inerme davanti a tutto questo e a far subire tutto. Abbiamo accettato tutto, abbiamo accettato la cancellazione dell'articolo 18, è un attacco alla Costituzione, è un attacco alla democrazia e quando c'è questo, se non si sollevano prima le coscienze, e poi le gambe si devono, si devono svegliare. Moriremo tutti, questo ve lo posso garantire. Do, io questa è la mia opinione. I nazisti erano ridicoli in confronto a questi, questi fanno molti più danni. Sarà peggio di quello che hanno vissuto i nazisti. Nessuno sa quello che succedeva durante il nazismo. Si è saputo molto dopo quello che è successo e la stessa cosa capiterà a noi ce ne accorgeremo quando sarà troppo tardi. Un dittatore non si presenta alla porta dicendo sono un dittatore, si presenta con le migliori delle intenzioni. Non possiamo metterci in mano a questa gente, li conosciamo, sappiamo chi sono. Non possiamo fare finta di niente. Io vi chiedo di prendere la parola, perché io, allora, un'altra cosa importante, ci sono manifestazioni in tutta Italia, e tante manifestazioni si sono fatte davanti alle regioni, davanti ai palazzi del potere. No! No! Dobbiamo, questo è il posto della democrazia, l'anfiteatro, dove le persone fanno come faccio io e parlano. Se non, se non facciamo questa azione, questo è il simbolo della democrazia. Dobbiamo ricordarci che questa era la culla della Magna Grecia. Non ricordiamo nulla non sappiamo la nostra storia, la nostra radice, la nostra identità, le nostre tradizioni. Pensiamo di essere mafiosi tutti quanti. E, e no, non possiamo accettare questo. Non possiamo essere figli del globalismo, del consumismo, dell'omologazione. La nostra è una società fatta di valori di patriottismo e di socialismo. Insieme, e insieme bisogna lottare perché qua è un momento storico, è un momento eccezionale, non è ieri. Ieri un'altra storia, giocavamo, ci guardavamo il calcio, le partite, le donne. Basta! E le donne e gli uomini. Basta! Adesso è il momento cruciale per la nostra storia. Dobbiamo sollevarci. Chiamate tutti a raccolta. Chiamate tutte le persone a ragionare. La logica, il ragionamento, altrimenti saremo in balia di tutti. Siamo schiavi, siamo. Spezziamole queste catene. Venga qualcuno a parlare qua, venga qualcuno a parlare qua, venga signora. Io volevo solamente dire una cosa, che eh, voglio dirvi a riflettere perché dietro tutto questo è chiaro che ci sia una mossa politica. Molti poi magari non però l'epidemia, l'epidemia eh, che loro dicono ci sia stata non è stata comunque come numero uguale in tutte le regioni. Adesso siamo consapevoli. Ci sono state regioni più colpite, Ecco, ci sente? Ci sono state regioni più colpite e regioni meno colpite. Al di là delle considerazioni di ognuno, che poi ognuno di noi se le fatte, eh, sul complotismo o meno, prendiamo per buoni i numeri che loro ci danno, ok? Isola la Lombardia, la chiudi, ingresso ed, ed uscita, lascia libere il resto dell'Italia di poter vivere la propria vita di poter portare avanti le proprie attività, il proprio lavoro, andare avanti la propria economia, non chiudere tutta l'Italia. Ok, si è pensato di fare un discorso generale, chiudiamo tutta l'Italia. Opinabile, dal mio punto di vista c'è da fare parecchie accuse su questo. Andiamo avanti. Quindi si è fatto un discorso generale, tutto è uguale per tutti. Perché la stessa cosa non è avvenuta negli aiuti che sono stati dati alle partite IVA? Perché si è fatta la differenziazione penalizzandoci? Perché purtroppo siamo governati da chi forse non ci ha saputo sostenere. Perché dico questo? Non so quanti di voi conoscono o disconoscono l'argomento in Piemonte l'aiuto alle partite IVA, sapete com'è stato dato? Qualcuno di voi lo sa? No? Ok. Allora, facciamo invece l'inverso. In Calabria per avere l'aiuto da parte della regione è il 3 giugno. Dal 29 maggio al 3 giugno, entro le 10, perché alle 10 ci sarà il Pick Day, le varie partite IVA che non hanno avuto altri aiuti o comunque li hanno avuti e eh, rientrano in una certa categoria teco perché hanno imposto una categoria teco la categoria teco per chi non lo sa è la categoria che identifica la categoria merceologica delle varie attività potranno accedere a questa piattaforma registrarsi entro le 10 di giorno 3 e da giorno 3 parte il click day che per chi non lo sa vuol dire chi prima arriva prende i soldi gli altri non li prenderanno Detto ciò, ritorno indietro al Piemonte. In Piemonte tutti i titolari di partita IVA hanno ricevuto una PEC da Fin Piemonte che diceva tu sei titolare di questa partita IVA, il tuo volume d'affari dello scorso anno è stato questo, ok, confermami questa PEC e dopo domani ti mando i soldi su... Ma come? Non eravamo tutti uguali? Cioè, allora a questo punto non è vero che siamo tutti uguali. O è là il nostro governatore che non si è saputo imporre ad annullare questa burocrazia che ci ha sempre schiacciato. Io vi induco a riflettere su questo, perché su queste piccole veramente realizzare che sono tutte mosse politiche. Grazie. Prendere la parola? Chi vuole? sempre capo, Lo porto a casa. Io vorrei, vorrei, innanzitutto fare un discorso di, di salute. Eh? Si sente meglio. Dall'inizio dall di questa falsa pandemia... Non sente nulla? Deve mettere le mani come se... Ah, eh, Eccolo là, perfetto. Per avvicinarsi il più possibile a quella persona. Dall'inizio di questa, di questa falsa pandemia ho avuto una percezione mia individuale che mi ha fatto indagare molto su, su queste questioni. Non ti sente, non si sente, non si così. Eh, che mi ha fatto Questo indagare molto, mi ha fatto indagare molto eh, su, questa, su questa questione. non, che non derivano dalla, dalla televisione, ma bensì da, da, scienziati imparziali che dalla mia percezione individuale eh, mi hanno fatto avere, eh, come dire, affidarmi a queste persone eh, proprio perché non erano, non erano della tv. Come ormai è chiaro che la tv eh, dia delle informazioni assolutamente false, e ormai, cioè, eh, non lo so, ci siamo resi conto di, di, di questa cosa qua. Allora, partiamo da, mm, da, questa, da questo terrore di questi morti di Bergamo. Io indagando mi sono, mi sono accorto nelle mie indagini anche a dati dicono che sono eh, come, come, gli anni scorsi, forse meno, più o meno, non si sa. Comunque queste persone che sono morti, eh, innanzitutto avevano avuto una vaccinazione di massa proprio a Bergamo e Brescia e le persone che si, che, che si sono poi diciamo ammalate avevano mm, fatto questi vaccini. In più non solo avevano fatto questi vaccini, avevano 3, 4 patologie, 2 insomma, patologie, patologie gravi. Inoltre, una cosa molto importante da dire, che la verità sta venendo sempre più a galla, queste persone che arrivavano negli ospedali ricevevano delle cure sbagliatissime anche perché volutamente, io dico, volutamente avevano sbagliato la dia- hanno sbagliato, avevano sbagliato, ora non so cosa stanno facendo, no, hanno sbagliato la diagnosi. Che cosa è successo? Arrivavano queste persone negli ospedali, li intubavano, li mettevano nel ventilatore e queste persone morivano. Inoltre, arrivavano delle persone a catena e eh, sono, moriti, sono morti, scusate, sono morti in, un giorno, in, pochi giorni tantissime persone proprio per questo motivo. Sbaglio diagnosi, contagio a, a catena e, eh, e, lo sbaglio della, della diagnosi quindi la cura, la cura sbagliata. Sì. Allora, non dimentichi sappiamo comunque la, che queste persone erano già, eh, erano già molto gravi di suo, no? E eh, negli ospedali gli hanno dato il corpo di grazia. Eh, infatti chi stava, chi stava, a casa e non andava, eh, e non andava ne, negli ospedali penso che non, non ricevendo la cura di, di queste persone eh, secondo me si salvava ma qual è il punto? Loro hanno, mm, io non lo so, hanno, hanno creato, hanno creato un'ipnosi, un'ipnosi mentale delle persone non è il discorso, cioè, eh, cioè loro ci dicono eh, quanto ci vogliono bene, non uscite fuori, non prendete il sole, che tanto, cioè tutte queste cose. Io sinceramente non mi capacito, come, come, come scusate, hanno fatto a, ad entrare nelle menti delle persone ed a a far sì che abbiano tutta, tutta questa paura immotivata, non solo facendosi del danno, molto danno, perché in questo modo ci armaghiamo Ecco, quindi, dopo tutta questa, questa... stanno facendo loro? Stanno cercando di farci, di farci fare un vaccino velenosissimo, un vaccino velenosissimo. Perché? Che serve questo vaccino? Cioè, ecco un diciamo altro utilizzo reale della mascherina. Innanzitutto se andiamo a indagare, se andiamo a indagare il virus, il virus, questo virus, che muta, muta in continuazione, intanto no, no, non fa tutto quello che ci dicono che fa, quindi poi che muta in continuazione, come fa un vaccino a renderti immuni? come fa? È inefficace al 100%, ma lasciamo stare l'inefficacità, non mi preoccupa l'inefficacità, a me preoccupa, preoccupa la velocità del vaccino, questo mi preoccupa. Poi non so dove, dove poi vogliono arrivare con questo vaccino, cioè, secondo me, secondo me è tutto collegato, vaccinazione di massa, vaccinazione di massa, 5G. Tutto collegato, i 5G. Quando, quando, quando hanno messo le, le antenne 5G? Quando noi eravamo a casa e sono stati tagliati alberi, alberi secolari, alberi secolari per mettere queste antenne. Anche gli alberi stessi, alberi stessi ci parlano, la natura ci parla. Questi alberi distruggono la frequenza del cibo. non so se, se vi siete informati su questo. Eh, distruggono la frequenza, allora che fanno? lì? tagliano. Tagliano queste, questi alberi per installare queste, queste antenne 5G. Quindi, poi, secondo me ci vogliono veramente ci vogliono veramente portare ad essere robot, a controllarci, a controllarci. Cioè loro premono un pulsante e ci comandano fra un po'. Cioè questo, questo telecomando, questa, eh, questa cosa no, è molto evidente, cioè i collegamenti sono chiari. App, eh, 5G, vaccinazione di massa, tutte queste cose. Va bene, io ho espresso quello che, che, mi sentivo, che mi sentivo da, dal cuore esprimerci. Riprendiamoci la nostra vita. E eh, riprendiamoci la nostra vita innanzitutto prendendo consapevolezza di ciò. come diceva il Signore dobbiamo agire, agire eh, muovendo a questo punto anche le, le gambe andando, andando, a Roma andando, andando, a Roma e incominciando, a, e incominciando a, a manifestare, a esprimerci a farci sentire, vabbè a farci sentire, ma, ma, ma anche secondo me noi che, che, siamo, che abbiamo perso questa, abbiamo preso questa consapevolezza, no? sono le vibrazioni anche, perché noi con i nostri vicini dobbiamo trasmettere queste vibrazioni. Cioè cominciare a parlare con, con i nostri vicini e trasmettere queste vibrazioni. Qua è importante. E eh, dobbiamo contaminare queste persone, ma non di, di, di contaminare queste persone di, delle nostre vibrazioni positive e non abbiamo paura di, conta, di contaminarli con il virus che non c'è un cazzo ragazzi scusate, la, scusate il termine poi sì grazie allora cioè se voi, se voi Poi volevo dire un'altra cosa, cioè a noi ci dicono mettete la mascherina, ok, l'ubbidienza, l'ubbidienza è la cosa, è la cosa che noi, noi stiamo dicendo, noi ci stiamo sottomettendo alla sottomissione. Allora mettiamoci, sì, non è che, che, che facciamo una nostra indagine e, ma, e, secondo me manco riflettiamo, manco meditiamo, no, prendiamo e innalziamo questa mascherina, no? Allora, io, dalle, dalle mie indagini, ma anche dalla mia percezione individuale, perché è importante la percezione individuale, individuale arriva quando noi andiamo nella natura, incominciamo a riflettere, incominciamo a meditare. E da questa, e da questa meditazione, da questa, da, diciamo da questa riflessione, chiamiamola come vogliamo, riusciamo a percepire determinate cose, riusciamo a percepire che una mascherina va malissimo perché non respiriamo bene, è cancerogena e tantissime altre cose, ma poi, ma poi anche, anche, una museruola, una museruola dal punto di vista mentale significa schiavitù. Sto sottomettendo. Queste cose le dobbiamo capire fatto. Io so che voi l'avete già capito. Secondo me, voi, voi l'avete già capito. Ecco, sono d'accordo, non pistole, allora, quelle... Siete buoni, sì. noi, noi siamo, in armati. Siamo, Ma... Eh, <laughs> attenzione, attenzione, il loro... Il loro il loro, obiettivo, il loro obiettivo è proprio questo, il loro obiettivo è disunirci e creare violenza. Se noi creiamo violenza stiamo facendo il loro gioco. Bravo. Se noi creiamo violenza stiamo facendo il loro gioco. Se noi trasmettiamo vibrazioni positive, loro soltanto con le vibrazioni positive cadono per terra. Fa la forza. Dobbiamo organizzarci. In questa piazza migliaia, è lì che non hanno paura, è quello che non vogliono arrivare, una bella vista civica della città, una bella, cominciamo da là, una bella vista civica della città fatta da, da persone comuni, da persone intelligenti. Eh, una cosa sola. Ah, eh, eh, sì, sì, sì, sì lo trovate nel sito dell'Istituto Superiore di Sanità non c'è altro istituto in Italia che può discutere di fatti di sanità. Hanno pubblicato ieri gli ultimi dati, uh, non mi ricordo quante cartelle cliniche visionate, i morti sani di virus sono 131, apriamo gli occhi, 131 morti. morti Noi abbiamo fatto tutto questo solo per 131 eh morti. Questa è la verità. C'è un giornalista di Rete 4, adesso non ricordo come si chiama, che ha fatto la, l'apoteosi, ha fatto mira di Dio perché questi dati non, vengono, non vengano eh, diffusi, perché se no poi la gente non crede più al virus. È terrorismo! Quelli che sono morti avevano tre o più patologie gravi, tumore, eh, c'è cioè, mira di Dio delle malattie e anche un'influenza tutti gli anni se, se colpisce una di queste persone muore e lo aggrava ancora di più. In Calabria ci sono stati meno morti rispetto all'anno scorso, guardiamo i dati Istat. Hai Prova, prova. sente? Meglio l'altro? No, no, va bene, va bene. Parla più forte che... Faccio parte di tutte le partite IVE del mondo dello spettacolo dell'Empal, quindi attori, montatori, scenografi, registi, produttori, esercenti cinematografici, nonché il teatro, la, tutti i raggruppamenti che fanno capo allo spettacolo. Bene, oggi con questa realtà del Covid siamo 500.000 lavoratori sulla strada, 500.000 lavoratori, nonché 5.000 schermi e oltre 2200 teatri in Italia chiusi, chiusi totali. Non solo, a ciò si aggiunge anche tutta la produzione cinematografica, i serie, i ciac, ehm, i cortometraggi, tutti i film, tutti fermi. Ad oggi, ad oggi non abbiamo risultato di alcun tipo. L'unica novità che abbiamo, che è stata ribadita giorni fa dal, dal ministro Franceschini, che dal 15 giugno possono riaprire i cinema e i teatri, però le condizioni dettate da lui e quindi dal Covid-19 purtroppo non ci permettono di aprire per il semplice fatto che i protocolli stabiliscono che ovviamente ed è legittimo perché bisogna salvaguardare la salute che nelle sale o nei teatri bisogna stare distanziati un, me- stare distanziati un metro l'uno dall'altro d'accordissimo, però poi si aggiungono che se una persona deve andare in bagno deve essere accompagnata purtroppo fino a dietro la porta dal personale di controllo. La persona prima di entrare nei locali va misurata la febbre e non è il lavoro nostro che possiamo fare perché non ci possiamo, noi siamo privati, non ci possiamo sostituire. Allora, questi sono lavori e professionalità che deve fare chi di competenza. Poi dobbiamo ovviamente sanificare spe- le sale spettacolo per spettacolo, una cosa impossibile perché salta, di là del costo, ma salterebbero tutti i programmi gli spettacoli. Poi ovviamente, meno male che è passata giorni fa, perché prima manco la famiglia, entrando in una sala o in un teatro, potevano stare insieme seduti. Quando a casa si sta comodamente insieme, al cinema o al teatro bisogna stare distanziati per fortuna hanno capito, dice che Franceschini ci ha fatto la cortesia, dice che la famiglia appena entra nel, nel locale deve dichiarare il capofamiglia la mamma sì per noi, dice noi siamo un gruppo familiare quindi si possono vedere Abbiamo delle circostanze purtroppo che ad oggi, ad oggi prego, la biglietteria. la biglietteria ci impongono di fare la biglietta ai, ah, i biglietti via remota, quindi via internet ma sono programmi che ci costano e lo Stato non ci regala nulla. Anzi, ripeto, ovviamente gli altri ad avere dei contributi o degli incentivi, alla luce dei fatti di oggi. E la realtà purtroppo è triste. L'unica cosa che posso dirvi è che il 15 giugno è stato dettato il decreto di riaprire, però non si è di teatri di non aprire a queste condizioni quindi andiamo a oltranza in combattimento col governo, quindi abbiamo tutto un settore fuori, totalmente fuori, giovani registi, giovani conduttori, giovani attori, manovalanza, nulla. E di conseguenza, mentre gli altri stati si stanno già organizzando a riaprire, vedi l'America, vedi la Francia, vedi l'Inghilterra, vedi la Germania, l'Italia purtroppo sarà l'ultima ad oggi, forse non ci sono manco le condizioni per ma non c'è manco un tavolo di, come dire, di, di contatto, di, di, presa d'atto, di confronto da parte del governo. Siamo, siamo, eravamo e siamo tutt'oggi e lo saremo, probabilmente spero di no, l'ultima categoria a essere considerata. Ho concluso. Bravo, ecco. voce, più voce. Io... vorrei parlare due parole delle 5G. Poco tempo fa nemmeno io avevo grande idea di quello che significa, anche se sono un ingegnere, perché non si studia all'università, è una novità. Le 5G sono le ultime eh, G, viene per la generazione. Eh, la ultima generazione delle antenne per usare wifi, il segnale. Il segnale in questo caso del 5G è mm, una frequenza militare qual è la differenza? Le 5G si basano sulle eh, ionizzate che usano la tecnologia di microonde che è stata usata nella seconda guerra, guerra mondiale dai tedeschi, però molto uh, perfezionata per le antenne. Uh, le antenne 5G possono essere sostituite di questa tecnologia microonde con tecnologia a luce. In, po in posto di wi li fai. Però non si guadagna niente in questo caso e non hai nessun effetto collaterale per il corpo. Le, eh, il pericolo più grande è per i bambini, anche per tutti, però eh, installazione del wifi nelle scuole produce la prima manifestazione, sanguinamento del naso, eh, eh disturbo dell'attenzione, la perdita di memoria immediata, eh, crescita dell'aggressivismo. Eh, io come nonna sono stata a prendere il mio nipote dal lavoro ed è venuta una signora dice mia nipote sta parlando ma che è successo signora? Sta perdendo sangue dal naso e non capisco perché. guardata, non ho visto che aveva qualcosa. Poi quando ho letto che da poco tempo mi informo sulle 5G, ho visto che è una delle prime manifestazioni per tutti. E ehm, la prima cosa che dovevano fare i gestori delle telefonie, dovevano fare uno studio di impatto sociale. Che significa? i medici studiavano l'effetto su tutto quello che è umano, biologico, perché iniziano da tutto che è vivo, piante, esseri umani, eh, in un'esposizione di solo 3 secondi a un'antenna 5G produce cambiamenti della cellula umana. Potete vedere perché sono dei filmati fatti in Inghilterra dove stati, è stato un processo intentato da un ingegnere eh, inventatore, inventore che lui ha lavorato nel settore e eh, specialisti nelle armi a base di microonde con i medici, tanti medici che hanno fatto migliaia di studi, l'unica cosa che esiste, questa dal privato, però per poter montare le 5G in qualunque paese o città loro devono avere, presentare al popolo questo studio di impatto sociale e nessuno ce l'ha. Noi abbiamo fatto una petizione, io personalmente ho fatto una petizione per il sindaco di non permettere l'installazione delle 5G ho raccolto un po' di firme, poi eh, abbiamo fatto un'associazione, mm, un gruppo, Stop 5G, e abbiamo presentato delle lettere ufficiali, abbiamo fatto dei, delle interviste alla TV, in giornali, articoli, ma nessuna risposta o sensibilità da parte del sindaco e di quelli che sono, hanno la competitività di intervenire. Uh, le 5G non sono ancora montate a Reggio Calabria, solo la base, però per montarli hanno bisogno in un giorno una squadra di due persone possono montare 20 e saranno montate minimo 100, già sono predisposte per uh, il montaggio, perché loro usano le frequenze millimetriche. Che significa? Più piccola la frequenza, più grande deve essere potenza. Essendo millimetriche, crescerà la potenza, non sarà quella che è stata Uh, fissata dalla comunità europea. Sarà 100 volte di più, specialmente nei momenti di, di grande um, grande traffico uh, wifi in, in internet. Il pericolo è, è, terribile, io non so che dire, credetemi, non riesco a dormire. Ho fatto la PEC nel mio piccolo, sono, io sono di origine romena e non conosco bene le leggi. Io ho iniziato a scrivere a tutti i senatori, a tutti i politici, ai sindaci, alla polizia, ai medici, al Ministero della Salute. Li ho mandato documenti, li ho mandato cose concrete per vedere non lo so, non credo che hanno tempo di leggere queste cose. Il, già il tempo stringe, manca pochissimo, perché fino al primo agosto tutto il mondo deve, deve avere 5G. Questo è il vecchio termine. Brava. Brava. Non deve toccare niente, non deve toccare niente. Una sola cosa, signori, vedete che, guardate chi siamo, guardateci un attimo in faccia, guardiamoci un attimo in faccia, attenzione, vedete dei ragazzi giovani, vedete dei ventenni, diciottenni, sedicenni, attenzione, attenzione a questa, questa è una cosa gravissima, chi, chi si può attivare sono dei 40 anni in su, circa, vedo qualche ragazzo là più giovane, però quelli più attivi sono dai 40 anni ai 60, pure 70, questo ci deve far riflettere, Clemente, Clemente, almeno vuoi dire che Angelo, io vi rubo solo due minuti. vi rubo solo due minuti. Vedo che ci sono più categorie, c'è l'Italia e ci sono gli italiani, categorie non ci sono, non ci sono né gli ambulanti né i geometri né gli artisti, non c'è niente, stanno distruggendo l'Italia con l'ausilio di circa 10.000 metastasi infette che abbiamo in Italia, a cominciare da Mattarella, maiale porco venduto, a cominciare da Mattarella la forza dell'ordine dei carabinieri dia mi arrestino. Il primo porco venduto in Mattarella a seguire Prodi, tutti questi scienziati, tutti questi economisti che si sono venduti l'Italia. Il virus è stata la goccia che hanno eh, lo strumento che la Francia ha colto insieme alla Germania la palla al volo per richiamare il giovanottino Conte lo hanno richiamato, compare chiudi tutto così facciamo in modo che l'economia italiana finisca di vivere, così noi possiamo entrare in Italia, comprarci tutto quello che cazzo gli italiani faranno gli schiavi. Quindi questi ragazzi di vent'anni, se organizzate una manifestazione andiamo a Roma e quelli devono uscire dal Parlamento con le dimissioni nelle mani, se no calci nei denti, altro che cazzi, altro che cazzi perché con questa gente che vanno in televisione ridono, fanno trasmissioni dalla mattina alla sera H24 contro, contro, eh, contro la lira o contro... Quando, eravamo, quando avevamo la liretta eravamo la quarta potenza economica mondiale. No, oggi siamo noni o decimi. Se vogliamo, fosse per me questi 10.000 e l'Italia in sei mesi risorgerebbe con una nuova moneta proprio come l'avevamo prima noi abbiamo metastasi infetti in Italia a cominciare da Mattarella seguendo il Papa a scendere Buongiorno a tutti allora è molto simile a quello di tutti voi. Il discorso è uno. Le problematiche le sappiamo in tante. Sappiamo... Eh, le problematiche le sappiamo in tante e sappiamo quali sono. Ognuno di noi le abbiamo esposte fino ad ora e ce ne sono tante altre. Lo schifo è la burocrazia e il sistema sta con i loro sporchi interessi continuano a fare quotidianamente. Vediamo cosa è successo in Sicilia i sindacati, che sono la rovina dell'Italia e dei lavoratori, hanno firmato e poi ritrattato un bonus per dei dipendenti che già percepivano uno stipendio di 10 euro a pratica per velocizzare le pratiche. Che cos'è questo? È un furto da parte dei sindacati per le loro tasche. perché cosa? Per un servizio che già i dipendenti dovevano offrire tre mesi per la cassa integrazione che tutt'oggi non è arrivata. Stiamo parlando di cosa? Ho visto gente che esultava per i 600 euro le partite IVA dopo due mesi. Che cosa? Ci hanno chiuso dentro casa a morire. Io sulla bandiera ho scritto libertà, perché è la libertà che ci è stata tolta, la libertà di pensiero, la libertà di parola. TSO effettuati illegalmente ad un ragazzo, sì, mercato, quello che vogliamo, hanno fatto video prima dicendo cose pesanti che non condivido, perché con la violenza non si risolve nulla. Io potrei essere il primo con la mia stazza a caricare e che risolviamo? Mi prendo una denuncia, vado a distruggere le macchine, che cosa? Ma no, pure se siamo tanti, no, no, la violenza non ci deve essere, abbiamo delle armi, quello che ha detto Clemente prima è l'ignoranza che vige, non, non conosciamo la Costituzione. La nostra arma è il voto. Con il voto, una votazione popolare registrata è un atto pubblico. Quest'atto pubblico buttiamo fuori tutti. Tutta l'Italia deve votare. Come vi dicevo prima, le problematiche sono tante e le sappiamo. Però il discorso qual è? Io oggi sono amareggiato perché qua volevo vedere tanti miei coetanei, tanta gente della mia età, tanta gente più piccola e i ragazzi, perché non c'è futuro. Non c'è futuro, le partite IVA vi hanno detto riaprite le attività, ok, per che cosa? Per pagargli le tasse. La guerra deve essere che non dovete pagare tasse, tasse zero, che vengono a prenderselo, che li aspettiamo. Là servono i bastoni. Prima nella diretta, in una mia diretta, mi rivolgevo ai miei amici dello stadio a dire che ho avuto un confronto chiedendogli partecipate anche voi. Io ho rispettato la loro scelta. Noi come gruppo Ultras ci siamo uniti a altri gruppi Ultras dell'Italia non legandoci alla politica. Io ho spiegato, questa non è politica questa è la nostra libertà, il nostro pensiero. Allora tu scendi da libero cittadino, non scendere da gruppo Ultras. Oggi qua non li vedo. Quando scenderanno per festeggiare la regina, mi prendo la responsabilità, gli incidenti li faccio io. Scendo io, basta e mazza e ci ammazziamo. Ci ammazziamo. Ultras, Ultras stile di vita, di Ultra perché amo la mia città. Ma chi ama la tua città? Non valete una lira l'Ultras Odisee, siete delle pecore, quindi dobbiamo solo rivoltarci a livello legale con delle votazioni. Pubblichiamo, condividiamo, facciamo sentire la nostra voce sulla legalità, non su altro. Ripetiamo tante problematiche, tanti abusi che hanno fatto, come diceva Clemente prima giustamente. I decreti li hanno firmati nella notte poi abbiamo le opposizioni, ancora la gente sta ad ascoltare. Io pure posso andare in televisione a dire quello che vogliamo sentire. Eh, che bravo! Ah, dice cose giuste, tutti siamo bravi a dire cose giuste. Ma vent'anni al governo è stata la destra, altrettanto la sinistra. Il Movimento 5 Stelle, che facevamo parte in prima persona, che ci abbiamo creduto per quello scritto nero su bianco, perché i principi tutt'oggi sono sacrosanti nessuno può metterli in dubbio. Il discorso è la gente che l'ha messa in atto e io mi sto vergognando ora di parlare e non vedere i giovani qui davanti a me. È una vergogna per l'ignoranza inculcataci nelle generazioni, tanto non cambia nulla, tanto non risolviamo niente. Quindi io mi auguro, anzi auguro, una cosa cattiva, lo dico prima, auguro che tutte le partite IVA che stanno acconsentendo al sistema Stato, che non sono coscienti, falliscano perché là stanno arrivando a finire. Lo Stato doveva dire riapri, ti mando i soldi per poter riaprire e ripartire perché l'attività adesso produrrà il 20-30%, non in meno, il 70% in meno produrrà. C'è una produzione minima, non ci sarà prospettiva di vita. Invece i giovani che facciamo? andiamo a casa, ci lamentiamo. Io personalmente sto arrivando a eliminare le mie amicizie che non mi saluti più nessuno perché sta facendo del male a se stesso e sta facendo del male anche a me perché la libertà e la dignità ci è stata tolta da questo sistema Stato criminale è una dittatura mascherata da democrazia dobbiamo votare su queste piattaforme che sono state create appositamente previste da Costituzione e Carta Costituzionale. Non si è alzato nessuno la mattina, a differenza dei politici che si alzano la mattina e fanno dei decreti e leggi che ci rovinano e ci obbligano a abbassare la testa. Conte, in più interviste, in... che cosa ha detto? Aiuteremo le imprese, elimineremo eh, gli oneri sulle bollette hanno pubblicato i video che naturalmente nelle televisioni non vengono pubblicate, che sono arrivate le bollette, 60 euro di consumo con l'attività chiusa. Mi vergogno di essere italiano, volevo essere francese, perché là scendono in piazza e combattono, qua siamo dei pecoroni, per fortuna apprezzo le forze dell'ordine che hanno espresso il loro parere dicendo che questo governo ha fatto una legge contro i cittadini e che loro non ci stanno. Quindi io apprezzo queste forze dell'ordine, non apprezzo quelle che sono schiavi dello Stato. Vi saluto. Allora, intanto una piccola valenza, appena riapre il campionato di calcio finirà tutto, perché molti, molti, quasi tutti gli italiani appena si parla di calcio è finito tutto e a breve sarà così. Poi a settembre vedremo le conseguenze, che veramente eh, ci sarà la guerra civile sicuro a settembre comunque. Eh, volevo dire solo una cosa per quanto riguarda il governo. Il governo di cretini, perché eh, cioè alla fine vi rendete conto chi è che ci governa? Persone che fanno decreti di continuo circolari per perché quante autocertificazioni hanno fatto per capire quello che si doveva fare? Chi è che lo capiva? Neanche, neanche gli agenti di polizia o di carabinieri capivano quello che dovevano fare. Marito e moglie nella macchina insieme con la mascherina, sì, a letto basta, non li controlla nessuno, solo stronzate. Bonus, bonus per il monopattino, fantastico quello, serve a tutti. Quindi solo perché se siamo governati da creativi, da persone che per, cioè, fanno un decreto e bisogna, non so quale interprete, chiamare per farcelo spiegare, col terrore di essere sanzionati, di riempirgli ancora il culo a loro. Cioè, le sanzioni, ci dobbiamo guardare tutti da queste cose, perché sono altri soldi che dobbiamo cioè, buttare, perché anche se vai... Eh, e che fai, va bene, fai ricorso, ok, ti costa quanto pagare la sanzione, quindi non fai più neanche ricorso. Dopodiché, io vabbè parlo da ristoratrice, comunque tutti siamo nella stessa barca. Dovevamo riaprire le loro condizioni, abbiamo speso tantissimi soldi per metterci alle condizioni che loro volevano e poi rischiamo pure di andare, cioè di essere accusati penalmente se un nostro prende il Covid. Cioè, è una cosa assurda. Poi questa cosa l'hanno cacciata perché si sono resi conto della stronzata che facevano. Cioè, dovevamo andare a dormire con i nostri dipendenti per controllare la loro vita siamo in prigione, ci dobbiamo svegliare, siamo pochi, quindi io cerco nel mio piccolo di fare quello che posso, però se non ci svegliamo sarà la fine per tutti. Signori, tutto l'arco parlamentare, tutto, da destra a sinistra, è corrotto. Tutto l'arco parlamentare, da destra a sinistra, è un unico partito. Forse non ci ricordiamo una cosa, quando è scoppiato tutto questo, il 31 di gennaio hanno firmato uno stato di emergenza fino al 15 di febbraio e passa. della Lombardia, Zingaretti, ci sono le prove, ah non sto inventando, dicevano vai a braccio cinese, da destra a sinistra, in tv dicevano andate a mangiare dal cinese, che, che senso ha tutto questo? Dopodiché, tutto chiuso, sempre più chiuso, ancora più chiuso. A un certo punto era arrivato un momento in cui il presidente Conte, in un atto di generosità, ci aveva concesso di poter uscire i bambini, perché visto che uscivano i cani, facciamo uscire anche i bambini. La destra la famosa destra, l'opposizione ha detto no! Che fai? Fai uscire i bambini? Non ti permettere! Tutti chiusi, tutti a casa! Sono tutti una stessa banda, una banda organizzata, mossa da fili stranieri. Siamo in mano agli stranieri. Loro non prendono solo lo stipendio, loro prendono finanziamenti enormi, loro riescono a muovere masse di voti enormi. Si comprano tutto, si comprano. Prendono le società e promettono i posti di lavoro. Questa è la verità. Questo va combattuto. Abbiamo gli strumenti democratici. Vi ripeto, non c'è cosa che fa più paura di gente civile che si raduna, di gente civile che comincia a parlare che fa vedere che è pronta a sovvertire la situazione. Quando ci sarà il momento del voto, io non ti voto più, io ti mando a casa. Io voto una persona intelligente, io voto una persona che fa il mio interesse, che fa l'interesse della città, che ha una visione di quello che deve essere la città a dieci anni e, fa, e cerca degli investimenti positivi per la città. Ci hanno ridotto una massa impensante chi vuole parlare? Una massa distanziata. Sì, chi vede dirtelo, no? Tra poco si vota. Tra poco dovremo votare. Attenzione. Io non pensavo di dover parlare stamattina, però ho sentito alcuni interventi che mi hanno indotto. Un po' più voce per favore. Non si sente. tenere le mani quasi appoggicate al viso non, ero, non, ero, non mi ero preparato per un intervento stamattina perché poi alcuni interventi invece mi hanno un pochino punzecchiato. C'è chi tra voi sta pensando a una rivoluzione armata, altri che pensano di poter sovvertire l'ordine eh, con pistole oppure con, non so, con qualche altra rivoluzione. Io penso che uno dei modi potrebbe essere quello della disobbedienza civile, come Gandhi che ha sconfitto il governo, l'intero, un impero, non un governo, un impero, l'impero britannico. Per cui eh, eh, siamo in un certo senso adesso disinformazione televisiva che eh, ha condizionato il, il modus operandi della popolazione italica che ha, ha perduto forse la sua identità, sicuramente l'avrà perduta. Certo solamente quando c'è il cantante e, e, la, e un, oppure un calciatore, sarebbe piena la piazza adesso, adesso non ci sarebbe neanche, neanche posto per sedersi. Per le cose importanti resi conto, non si sono resi conto perché non hanno la consapevolezza esatto. rispetto per esempio poi avete un senso critico superiore rispetto ad altri, forse altri stanno lavorando e non possono essere presenti e quindi li giustifichiamo. Allora, come uscire da questo? Perché abbiamo eh, fatto un risamina stamattina di tutti i fatti sono verificati. Sappiamo se è una falsa pandemia, una pandemia, una pandemia, poca occasione per eh, introdurre, anzi obbligarci a un vaccino. Vabbè, queste sono dietrologie, possono essere anche verità, forse sarà e questa la verità. Vacciniamoci tutti, anzi dobbiamo vaccinare tutti perché dietro ci sono miliardi e miliardi eh, di interessi economici. Allora a questo punto eh, la via d'uscita, perché noi parliamo di cose sempre andando indietro del passato, ma dobbiamo andare con la mente al futuro. Come potremo uscire? Possiamo noi liberarci da questo governo? Questo è il punto. In che modo? Con una rivoluzione armata? Gli italiani non prendono le armi, potete stare ben, ben tranquilli. Siamo stati bastonati dagli sceriffi poliziotti, carabinieri e eh, eh, eh, vigili urbani che erano sono sentiti forse investiti da uno spirito missionario, bastonando con i manganelli anche le vecchiette che andavano a fare la spesa e questo mi ha creato una tale indignazione no, intima che in un certo senso dovrei confessare al sacerdote questo peccato, ho voluto la loro morte io, per, quanto, per quanta cattiveria hanno espresso nei confronti del popolo italiano e a questo punto effettivamente noi di loro confronti se andiamo fare la rivoluzione non ci riusciremo. Avete visto quante, quanta politica che schieramento di forze dell'ordine c'era e, e, e, qualche mese prima sotto il governo, eh, sotto la, eh, diciamo, eh, col ministro Salvini piangevano miserie perché non avevano, vi ricordate, non avevano la benzina per le loro automobili, ve le ricordate o no? Allora neanche la carta igienica avevano e adesso sono spuntate le polveri elicotteri, macchine nuovissime, super pronte, da dove le hanno preso questi soldi? E dove erano queste macchine? Allora loro hanno un esercito, voi dovete stare calmi. Non potete combattere contro la polizia. Come fate? Avete visto come sono armati? Come sono? L'unica cosa è che contarvi io non è che non voglio, voglio eh, diciamo, istigare alla violenza perché sicuramente mi farebbero, un tessio stasera se, se, dovessi fare una cosa del genere. E lungi da me eh, a, a, diciamo, l'istigazione alla violenza. Io eh, diciamo, eh, sarei per l'occupazione permanente a oltranza, come molti gruppi in Italia vogliono fare, di, della piazza Montecitorio. Però non possiamo arrivare se, se non dopo il 3 non dopo il 3, sempre se non ci chiudono anche questa opportunità, perché non è detto che forse sicuramente chissà, che non ho, non, con la scusa della finta pandemia possono bloccare ulteriormente per altri sette giorni come stanno pensando eh, diciamo, l'uscita dalle regioni, quindi il contatto, il rendezvous con il, con il generale Pappalardo non ci potrà essere in questo modo. No? tutti i, i gruppi diciamo, eh, di protesta eh, e di proposta ah, anche eh, si possano convergere a Roma, Piazza Montecitorio e occuparla in maniera eh, ad oltranza, fino a quando fino a quando sepolta il generale non se ne andranno e sarà istituito un governo provvisorio. Io questo non lo so se è possibile eh, attuarlo, non lo so e non so come il regime eh, eh si scuoterà da questo, no? se, se, se ne andranno alla catechella o accetteranno di lasciare il potere. Questo non lo so perché io non ho mai fatto il rivoluzionario. E quindi sotto questo punto di vista bisognerebbe eh, eh eh, forse spopolare più i costituzionalisti, no? coloro che si intendono delle norme, delle leggi, e se fosse possibile fare una cosa del genere. Io questo non lo so. Io so che, di essere qui oggi perché sono arrabbiato, sono indignato per ciò che è stato diciamo, la, la vendita dell'Italia da, da parte dei nostri traditori a, a, iniziare dopo il colpo di Stato contro Silvio Berlusconi, io non sono eh, berlusconiano, contro Silvio Berlusconi che nel 2011 mi pare è, eh, eh, è, è l'ingresso delle, delle eh, killer, del sicario Monti che ha voluto, ha iniziato a distruggere l'Italia. Questo ce lo dobbiamo ricordare, sì. questo non lo dobbiamo dimenticare noi quale sarà il futuro non lo so, io non lo so perché non ho la, palla, non ho la sfera magica per poter eh, in un certo senso prevedere cosa accadrà. Il problema è la consapevolezza, prendiamo consapevolezza di quello che sta accadendo, che è accaduto e eh, diamo una mano a coloro i quali vogliono realizzare questo progetto. La, la mia speranza, la mia speranza è che il generale Pappalardo sia un grillo 2 che ha eh, inglobato la protesta dei Borboni, se ve le ricordate, mettendoli dentro un recinto dopo avere, avere, averne sminuito la, la forza. All'epoca avremmo sicuramente fatto la rivoluzione e non c'è stata, non c'è stata ci sono stati i traditori. Speriamo che eh, questo non accada di nuovo, eh, altrimenti non so cosa dire. Grazie per l'ascolto, per avermi ascoltato.